Обязательно ты не моя Тогда тебе пацанам посчитать потери Ты сама нули, погибает на сцене И снова один, прогуляюсь без тени Заливай лин, поцелуй на шее Эй, эй, там, там, там Правда до задней, черный каскад Вижу твой взгляд, степ на гаяк Мол, ты не моя Тогда тебе пацанам посчитать